która da nam troszkę oddechu od tego naszego krajowego podwórka. E, będzie to prezentacja przedstawiciela naszego e, e, partnera projektowego Access Info Europe. Pan Andreas Pawlu jest z nami. Europejskie doświadczenia dotyczące dostępu do informacji publicznej. Mam nadzieję, że będzie to takie taki świeży oddech i, i, kilka ciekawych przykładów, jak e, to otwarcie się, tak, ta jawność e, może być dla nas po prostu użyteczna, dla nas jako mieszkańców, jako obywateli. Thank you, Anna. Thank you, uh, everyone. Uh, thank you for Cities of the Internet for organising this. Um, apologies for my lack of Polish. <laughs> um, um, e, e, okay, więc na początku chciałbym podziękować e, Państwu za przybycie. E, dziękuję Stowarzyszeniu e, Miasta w Internecie za zorganizowanie tej e, konferencji i chciałbym przeprosić za moją nieumiejętność w posługiwaniu, w posługiwaniu się językiem polskim. Um, I'm, uh, my name's Andreas, I'm from Access Info Europe, and we're an organisation that works on promoting and defending the right of access to information um, around Europe. We're based in Madrid, and um, Okay. Um, uh, nazywam się uh, Andreas Pawlu i jestem z organizacji uh, Access Info Europe. E, jest to organizacja, która zajmuje się e, promowaniem i e, obroną dostępu do informacji w całej Europie, a nasza siedziba znajduje się w Madrycie. Um, and I will be talking about uh, the European experiences that we have been able to uh, see uh, related to access to public information and, it, and the way that that has been reused around Europe i będę mówił o e, europejskich e, doświadczeniach e, związanych z dostępem do informacji publicznej oraz jej ponownym wykorzystaniem w całej Europie. Um, first, I'm going to be approaching um, my presentation from an access to information perspective. Uh, that's because um, of the way that we work and we recognize as well as the uh, European Convention on Access to Official Documents, the European Court of Human Rights, the UN, um, that access to information is a fundamental right. Um, in the Polish constitution, I believe that there's a right of access to information as well. Um, um do mojej prezentacji podejdę z perspektywy dostępu do informacji, um, dlatego że w taki sposób pracuje nasza organizacja. Takie założenia są też e, przedstawione w konwencji e, europejskiej na temat e, dostępu do informacji oraz takie stanowisko jest też prezentowane przez ONZ, mianowicie, że dostęp do informacji jest prawem, tak, podstawowym prawem człowieka. Um, so whilst access to information has been developing and being um, recognized around Europe. More recently, there has also been the open data movement, which has been able to demonstrate how access to information and access to data has or ha can provide social and economic benefits um, and not only the human rights perspective that access to information advocates have been uh, pushing for the last 10 to 20 years. Um, więc um, były takie dwa, e, dwa nurty. E, jeden z nich e, jest, znaczy w Europie są takie dwa nurty. Jeden z nich to dostęp do informacji. Natomiast jednocześnie z tym nurtem, który już się rozwinął i jest taki uznany w Europie, istnieje także nurt związany z tak zwanymi otwartymi danymi. I tutaj zwolennicy tego nurtu, zwolennicy otwartych danych, skupiają się na e, przedstawieniu takich e, społecznych i e, ekonomicznych korzyści wynikających z tych otwartych danych, a nie tylko na tym aspekcie prawa, prawa człowieka, które jest właśnie podkreślane przez tych zwolenników dostępu do, do informacji. Now, the Open Government Partnership is a recent initiative that has um, now got 64 mem participating members, uh, participating countries, and it's an initiative that aims to get countries to com make commitments um, towards opening up their information that they hold to increasing citizen participation and to increasing government accountability as well. and I would recommend Poland join. <laughs> Just a second. Jest, istnieje także e, tak zwane e, partnerstwo na rzecz e, otwartych rządów. Jest to inicjatywa, która zrzesza obecnie 64 państwa. I e, celem tej inicjatywy jest e, zachęcić kraje e, do udostępniania swoich informacji publicznych w celu właśnie podniesienia uczestnictwa społeczeństwa w, w, procesach, które się odbywają w państwie oraz w celu podniesienia odpowiedzialności rządów. I tutaj e, Andreas e, e, chciałby zachęcić Polskę, żeby także dołączyła się do tego partnerstwa na rzecz otwartych rządów. Um, so, using this perspective, we see access, we see public sector information as the same as any other kind of information. You shouldn't necessarily need to treat it any differently to any other kind of information that the government holds. Więc z tej perspektywy postrzegamy nasza organizacja, e, Public, e, czyli e, Access Info Europe, postrzega informacje sektora publicznego jak, tak jak każdą inną informację. I nie widzimy tutaj potrzeby, żeby traktować tą informację w jakiś inny sposób niż, niż inne, jakiekolwiek inne informacje, które posiada rząd. Um, and therefore, if you make it an exclusive kind of information that needs to be treated differently, there are some questions that maybe need to be asked. For example, are you therefore limiting freedom of expression? Because access to information is part of freedom of expression. Are you potentially limiting social economic growth because of the benefits that open data might have? Are you and how actually would you define the commercial reuse of that information? For example, is a journalist using that information the same as a big commercial business? So those are some questions that need to be asked. Um, Okej, okay. um, mm, tutaj jeśli, um, jeśli byśmy potraktowali um, tą e, informację e, sektora publicznego jako taką e, informację zastrzeżoną, E, to okazuje się, że no, trzeba tą informację traktować w sposób inny niż, e, niż e, inne rodzaje informacji. I pojawia się tutaj szereg pytań z tym związanych, na przykład czy czasem nie dochodzi do ograniczenia wolności wypowiedzi. E, czy e, nie dochodzi do e, ograniczenia rozwoju społecznego i ekonomicznego. Oraz trzeba tutaj zadać pytanie na temat definicji, co, ozna- co to jest tak naprawdę komercyjne ponowne wykorzystanie informacji. Czy na przykład przypadek dziennikarza, który wykorzystuje ponownie taką informację, można traktować tak samo jak przypadek wielkiej e, firmy, która, która korzysta z takich, z takich e, informacji. So what I'm trying to say is if we just accept public information, public sector information as information, it makes it all very simple and it's the same for everybody. Więc to, co chciałbym powiedzieć, że e, to to, że jeśli e, zaakceptujemy e, to, że informacja sektora publicznego to po prostu informacja, to mm, kwestia ta staje się bardzo prosta i ta informacja staje się dostępna dla każdego. So there are three ways I've identified which um, uh, which come from opening up such information. Więc są e, trzy sposoby, które, które zidentyfikowałem, które są związane z e, udostępnianiem e, informacji publicznych. Uh, the first one is that opening up public data and public information can improve public services. Pierwsza kwestia to to, że udostępnianie informacji publicznych może usprawnić, polepszyć usługi publiczne. For example, uh, a few years ago in the United Kingdom, the government decided to release the success and failure rates of heart operations in the national hospitals. Now, what... Do you want me to carry on? Okej, okay, kończę e, Na przykład e, kilka e, lat temu w Wielkiej Brytanii rząd postanowił upublicznić wskaźniki, wskaźniki powodzenia przeprowadzania operacji serca e, w, e, w szpitalach państwowych. And what happened was, uh, after releasing that information, the death rates began for, after heart operations began to fall, and that was because the doctors who had lower rates of success asked they now knew which doctors was more successful and asked them for advice on the techniques that they used, on the kinds of operation and materials that, and tools that they used, and so they were able to learn from them and improve their own, um, the, the, way that they uh, did their operations as well. I to, co było wynikiem tego upublicznienia informacji na temat tych operacji serca, Wynikiem tego był spadek e, śmiertelności, e, ponieważ ci lekarze, którzy e, mieli, odnosili mniej sukcesów E, w związku z tymi e, operacjami. Skonsultowali e, się z tymi bardziej, czy tymi lekarzami, którzy byli tutaj, mm, mieli tutaj więcej sukcesów na tym polu i ci lepsi lekarze przekazali im swoje techniki, metody, jakimi się posługują przeprowadzając te operacje i No i właśnie wynikiem było polepszenie przeżywalności pacjentów. In Scotland, the another example, uh, the government were needed to make cuts in education, and so they decided to close a number of schools in rural areas. Now this led to a public outcry, and the government was forced to released the information that it had on its budget, on the decisions that it made, and the whole process around deciding to close these schools. Then, sorry, okay. And then what happened was the citizens were able to find different ways of saving money whilst also keeping all the schools open. And so what happened was the government was able to then adopt that, save money, and make sure that citizens were getting the public service that they deserved. Okej, okay. kolejnym taką, takim mm, przykładem e, udostępnienia danych, o których e, mówi Andreas, to e, przykład, który miał miejsce w, w Szkocji, gdzie rząd potrzebował zmniejszyć e, nakłady e, budżetu na edukację e, i postanowił w związku z tym zamknąć szkoły, zamknąć część szkół. Spowodowało to sprzeciw ze strony społeczeństwa i społeczeństwo zmusiło rząd do upublicznienia informacji na temat budżetowania tych, tych szkół. I po takim upublicznieniu tych informacji społeczeństwo, y, y, obywatele mogli e, znaleźli po prostu sposoby na zaoszczędzenie pieniędzy, e, a jednocześnie mm, zapobiegli zamknięciu tych szkół. I oczywiście wynikiem e, tego wszystkiego było to, że zachowano te szkoły a także e, rząd miał e, powody do zadowolenia, ponieważ e, udało się mu obciąć koszty, bo takie rozwiązania znaleźli ludzie, obywatele. Um, the next piece of information that in many cities around Europe and around uh, in America particularly is data on the number of crimes that have um, been happening over the period over a period of time. Um, I don't know how to get onto the internet or how to show it, if it's possible. E, więc następnym e, rodzajem informacji e, będą informacje na temat przestępczości w Europie, a także w Stanach Zjednoczonych. I tutaj Andreas chciał mieć dostęp do internetu, żeby pokazać Państwu więcej, więcej danych na ten temat. wszystko przetłumaczyłam. Przepraszam. So, in the United Kingdom, the police have put all the information they have on crime statistics online and available for you to see. E, w Wielkiej Brytanii e, policja e, zamieściła wszystkie informacje, jakie posiada na temat przestępczości na, stronę, na stronie internetowej i teraz wszyscy mają do nich dostęp. So this is where I come from in the UK. <laughs> um, and you can search using your postcode and it will tell you the number of crimes that have been committed in the month. Okay. Um, więc tutaj um, używając tej strony możemy wpisać um, kod pocztowy, który jest przypisany do naszego adresu, jeśli mieszkamy w e, Wielkiej Brytanii. I po wpisaniu tego kodu pocztowego otrzymamy ilość e, przestępstw, jaka została dokonana w ciągu jednego miesiąca w tym rejonie. Uh, it also shows you your local police officers, uh, contact address, mobile, phone address. E, strona pokazuje także najbliższy lokalny komisariat e, policji, jego adres, dane kontaktowe, telefon komórkowy. And here you can also speak directly with them and um, identify priorities i można także e, porozmawiać e, bezpośrednio z tym e, komisariatem i mm, wziąć udział w, w identyfikacji kwestii priorytetowych. Now, interestingly, it also, you can then zoom into a map and find exactly where different crimes were committed. Można także powiększyć mapę i zobaczyć dokładnie, w których miejscach e, popełniono e, jakie rodzaje przestępstw. You can click on it and you get more, even more, more detailed information. E, można kliknąć na te, na te miejsca, na te kółka i dostać jeszcze, jeszcze bardziej szczegółowe informacje. It will tell you the kind of uh, crime and the current status uh, within in the investigation. I e, to, co się wyświetli, to e, będzie rodzaj przestępstwa oraz aktualny e, status procesu sądowego. And we can see here that it was reported and that the police are currently investigating still. I w przypadku tego przestępstwa widzimy, że zgłoszono je i że policja nadal prowadzi dochodzenie. great. So uh, there's another example here in Chicago, which is one of the first and most famous websites which shows that kind of information. Um, kolejnym przykładem um, takiego um, udostępnienia e, informacji e, na temat przestępczości jest miasto Chicago, które jest pierwszym, mm, które wprowadziło pier jako pierwsze miasto taką stronę i jest to najbardziej popularna ze wszystkich takich stron do tej pory and all the information that you can see on the map is also available uh, in a spreadsheet for you to download. I wszystkie informacje, jakie e, widzimy na e, mapie, e, wchodząc na tą stronę, są także e, dostępne e, dla nas w, e, w postaci arkusza, który można pobrać. And this was another example of uh, just the London Police, how they have also represented that data um, with higher and lower rates of crime. E, a tutaj widzimy e, kolejny przykład tego, jak e, policja londyńska um, przedstawiła te dane. Um, tutaj akurat są przedstawione, um, przedstawione są dane na temat wysokiego i niskiego wskaźnika przestępczości w Londynie. the second thing that the that having open information can do is it can drive innovation and creativity. E, więc e, kolejną rzeczą, jaka wynika, jaka może wynikać z udostępnienia e, informacji, jest promowanie, wspieranie innowacyjności i kreatywności. Um, one of the ways that that can be done is by holding hackathons. So, for example, um, governments or local cities or whoever holds information can invite um, hackers, civil society activists, open data activists to analyze the information and use it in different ways um, than maybe the, the original um, public authority thought. E, jednym z, e, ze sposobów upubliczniania e, informacji jest organizowanie tzw. Tak hackatonów, podczas których, w ramach których rząd albo lokalne, miasta lokalne, samorządy lokalne mogą zaprosić, na które te właśnie instytucje mogą zaprosić aktywistów z, e, popierających e, otwarte dane, hakerów i osoby zainteresowane właśnie informatyką do analizowania informacji publicznych i wykorzystywania ich w inny sposób e, niż pierwotnie wykorzystywały je jednostki, jednostki urzędy. Um, another amazing use of public information and public data is um, through the use of mobile and website <coughs> applications. So for example, um, this website here shows you the, I'd show you but it takes a long time, uh, shows you the London Tube in real time. Kolejnym e, przykładem wykorzystania informacji publicznej e, są aplikacje mobilne i aplikacje dostępne na stronach internetowych. Ta pierwsza e, strona, do której tutaj Andras się odnosi, to strona, która pokazuje w rzeczywistym czasie wagony londyńskiego metra. Um, the next website is maybe more useful it takes all the information on traffic accidents, on reported traffic accidents, on um, general traffic, on um, roadworks, and um, just normal GPS to, and it's been put into one application for a mobile phone for you to be able to see uh, what is the best route to get from A to B, from one place to another. E, kolejną, e, kolejna strona tutaj w tym spisie jest być może bardziej użyteczna. E, to, co ta strona robi, to ona zbiera wszystkie informacje na temat, dostępne na temat transportu, na temat ruchu ulicznego, na temat prac, które odbywają się na drogach E, i e, informacje na przykład takie związane z, z mm, lokalizacją e, satelitarną i mm, zbiera te wszystkie informacje i jakby i tworzy z nich aplikację mobilną dostępną na, telefon, na telefony komórkowe. I przy, przy pomocy tej aplikacji można znaleźć najlepszą drogę dostania się z punktu A do punktu B. Um, and another famous example is uh, an app in Barcelona, which is actually more popular than the official um, city authority application. Kolejnym e, słynnym e, przykładem jest e, aplikacja, która powstała w Barcelonie, E, i która okazała się e, bardziej popularna niż e, oficjalna aplikacja rządowa. Another interesting and very useful use of public information and public data, and in this case, budgets, um, are the websites Where Does My Money Go? and Donde Van Mis Impuestos in Spain. This is in the UK, this is in Spain. And what it does is it has taken the information from the official government budget and has displayed it in a form that is more attractive and more easy to understand for citizens. E, kolejnym e, ciekawym e, wykorzystaniem danych publicznych, w tym przypadku danych na temat budżetu, jest strona w wersji angielskiej Where Does My Money Go? i tutaj Andras podał także jej hiszpa, hiszpańską e, wersję tej strony. To są dwie oddzielne strony. I ta strona mm, wykorzystuje informacje e, na temat e, budżetu i przetwarza je w taki sposób, że możliwe jest pokazanie tych informacji w sposób bardziej przejrzysty, bardziej taki przyjazny dla użytkownika. and uh, it's interactive so you can click on certain interesting sectors such as health, um, pensions, um, running the government and it will display how it's uh, spent around the country. And you can also see um, how much <coughs> you can type in how much you earn and it will work out how much you pay per day in each different area. Ta strona jest interaktywna. Mm, możemy e, kliknąć na interesujące nas e, sektory, na przykład e, zdrowie, edukacja i zobaczyć jak, jak środki na właśnie te sektory są, jak środki budżetowe są dystrybuowane w całym kraju. Możemy także wpisać nasze zarobki E, i e, strona pokaże nam e, ile, jaka część naszych zarobków idzie na dane, mm, mm, na określone właśnie segmenty, które są finansowane z budżetu państwa. Czyli ile płacimy z, naszego, z naszych zarobków na dane, na przykład na edukację czy zdrowie. Uh, and it's this is all open source, so it can be taken by anyone and implemented anywhere that you want. Jest to e, e, informacja e, dostępna publicznie, tak zwana open source, więc może być ona wykorzystana przez, przez każdego, kto, kto po prostu wejdzie na tą stronę. And finally, this website in Austria um, has taken all the information about events in different areas from different websites in different municipalities and has put it all into one place for tourists, citizens, whoever, to be able to search and find different events going on in different places, but in one location, in one internet location. Ostatnią stroną jest e, strona austriacka, e, która gromadzi e, informacje na temat różnych wydarzeń gromadzi wszystkie e, dostępne informacje ze stron rządowych na temat e, różnych e, wydarzeń i udostępnia je w jednym miejscu dla turystów, dla obywateli, którzy w ten sposób mogą przeszukiwać te, te informacje o tych wydarzeniach. And finally, the last thing, the third thing that can be um, the, the third thing that access to information and opening that information helps is in protecting human rights. Ostatnią, ostatnim aspektem, który wspiera dostęp do informacji publicznych jest ochrona praw człowieka. So, for example, Access Info, well, recently um, there's been a lot of talk, especially in the G8, about opening company registers to help prevent tax avoidance, corruption, money laundering, and those kinds of issues. Tutaj e, Andreas mówi, że ostatnimi czasy na forum e, państw należących do grupy G8 e, dużo mówiło się o udostępnianiu rejestrów spółek w celu ograniczenia prania brudnych pieniędzy, korupcji i unikania opodatkowania. And so Access Info decided to monitor and research how many company registers are actually available for the public. This is what the governments of the G8 have promised, and we don't know if it's true or not. So we asked um, a number of countries in Europe, and um, I think America as well, for the company registers through access to information legislation. And what we found was either the information is not available for the public, it was denied, or we were told we had to pay um, we had to pay money. So for example, in the Netherlands, we had to pay three cents per company, which because there are 2.5 million companies in the Czech Republic, in um, sorry, in the Netherlands, um, we would have to pay 75,000 euros. Uh, nasza organizacja e, Access Info Europe e, zdecydowała się monitorować, jak wiele rejestrów spółek e, jest udostępnianych i co, co zostało obiecane przez państwa należące do grupy G8. Znaczy te państwa złożyły taką obietnicę, że, że będą udostępniać te rejestry spółek. E, I to, co się, e, co się okazało e, po tym naszym monitoringu, to to, że te informacje albo nie są udostępniane, dostaliśmy decyzje odmowne, albo musieliśmy płacić za te informacje. I na przykład w Holandii ta opłata wynosiła 3 centy za jedną firmę, za dostęp do informacji o jednej firmie. E, a mm, jako, że w, w Holandii jest 2,5 miliona e, spółek, to oznaczałoby to, że e, musielibyśmy zapłacić 75 tysięcy euro, żeby mieć dostęp do całego rejestru spółek holenderskich. However, if that information is actually free and available for everybody, it can actually help, we think, to reduce money laundering, corruption and tax avoidance because more people are able to access that information, analyze it and really see whether, for example, big companies, certain individuals are paying the kinds of tax that they should be paying um, or are not involved in what are called shell companies, so fake companies, or are not using the money to send it to different places where they shouldn't. to co, do czego doszliśmy, to taki wniosek, że jeśli e, te informacje są, informacje na temat spółek są e, dostępne publicznie, to e, może się to przyczynić do obniżenia prania brudnych pieniędzy, obniżenia korupcji oraz przypadków unikania opodatkowania. E, dlatego że jeśli większa, e, większa ilość osób ma e, dostęp do takich informacji, to mogą one, te osoby mogą zobaczyć, czy wielkie firmy lub niektóre, niektóre osoby fizyczne rzeczywiście płacą odpowiednią ilość podatku czy nie, organi- nie angażują się w tak zwane zakładanie tak zwanych spółek widmo albo spółek widmuszek, tak się to też nazywa i e, czy e, nie lokują swoich pieniędzy w jakichś e, innych spółkach, żeby unikać płacenia odpowiedniej ilości podatków? Um. And finally, another piece of work that we do at Access Info um, is what we call Access for Rights. And like with company registers, we monitor on certain subjects. So, <laughs> Kolejną, kolejnym aspektem, jakim zajmujemy się w Access Info Europe, to dostęp do praw więc monitorujemy także kwestie związane z pewnymi prawami człowieka. So for example, we asked countries around Europe on what they use, what weapons and what instruments they use to police protests. Because in Spain and in many other European countries, there are big human rights questions about the threat to freedom of assembly and to the way that people are treated by the public authorities when they're using their right to protest. And we don't know what the police hold or what they, what they have. To, co zrobiliśmy, to zadaliśmy pytanie państwom europejskim, jakich e, instrumentów